Yun, wala nakita. <laughs> oh, fuck. One enemy remaining. Boss na? Low na, low na. Hi! Tahay naman, one bullet na lang. Ano yun? Ba't nagsisave? Hindi, BB yun. Ay, sorry. Ano yung gawa nun? Ang maipis. Natakan talon. Oo. Iling ibis ang puto. Doon na, ayun ako. Doon, doon, doon. Baka naman. Tamang detain lang. <laughs> Tulong! <laughs> Ay, teleport. Ay, teleport ka nga. 30. Spike planted. Pala, patay mo na pala eh. Eh, Brock. Eh, Brock. Grabe, mga tropa ko, lalakas. Ah. Oy! Nagawan! Grabe yun! Ayun o, oh, nasulat. <laughs> Ayun pala ah, ka, gusto ko pamulan ng pala. Ah. Sige, papamatay ako. Nasa ano? hangin. 8 bullet. Kaya nakita niya ah, ha, Kabi. Kabi Lams. Last, last Kabi. Operator. Wala na yun, wala naman ng kill dyan. What? Asan yun? Ayun na! Half na half ko, na half ko, kabi, kabi. Nice one, nice one. Nice one. Kuha na lang okay, awit sa'yo, right? <laughs> Nawala yung ano, nawala yung wall ko. Ay, nag-heal oh. Naku, blind kayo. One pa siya. Evade Lurker isa nila, lurker isa nila. Maybe lurker. Ay, hindi na, dyan din. Oh, go right, so good. Sige, Hello, flash. Minus everything. One enemy remaining. Narinig siyang nag-under. Eh, kill. One enemy remaining. Ay, di kayo nakalaro eh. Nowhere to run! Ay yata. Ay, ay, ay. bi, bi, bi, bi, B. Last player standing. Okay, yan. Spike planted. Mag-isa na lang yan, Ray. One enemy. Nice one. Defuse, Malayo yung Ray na. Nice one. Yan na. Clutch. <laughs> Ay! Ay!